Վասմախտ Մարտին։ Ինչ է անում Մարտինը։ Ում ախտուը շտետ Մարտին auf։ Մարտինը արթնանում է ժամը 8-ին։ Ում ախտուը 30 ֆրուշտուկտեր։ 8:30-ին նա նախաճաշում է։ Um 9 Uhr fährt Martin mit dem Auto zur Arbeit։ Ժամը 9-ին Մարտինը մեքենայով գնում է աշխատանքի um 9.30 Uhr ֆենգ տեղ միտք դեր աղբայտան։ 9:30-ին նա սկսում է աշխատել։ Մարտին լիստ und schreibt viele E-Mails։ Մարտինը կարդում եւ գրում է բազմաթիվ նամակներ։ Um 10.30 Uhr ruft er Frau Corne an։ 10:30-ին նա զանգահարում է Տիկին Կորներին։ Er vereinbart einen Termin։ Նա պայմանավորվում է հանդիպել։ Von 13 bis 13.30 Uhr macht Martin Mittagspause. Ժամը 13-ից մինչև 13:30-ը Մարտինը ընդմիջում է անում։ Er geht in die Kantine. Նա գնում է ճաշարան։ Von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr arbeitet Martin wieder. 13-ից մինչև 17-30-ը Մարտինը կրկին աշխատում է։ Էխատ այն է բեշփխung mit Frau Müller։ Նա հարցազրույց ունի Տիկին Մյուլերի հետ։ Danach übersetzt er zwei Briefe aus Italien։ Այնուհետև նա երկու նամակ է թարգմանում իտալերենից։ Um 17:30 hat Martin Feierabend։ 17:30-ին Մարտինի աշխատանքն ավարտվում է։ Er fährt in die Stadt und kauft im Supermarkt ein. Նա գնում է քաղաք եւ գնումներ է անում սուպերմարկետից։ Zu Hause kocht er Fisch zum Abendessen. Տանը նա պատրաստում է ձուկ ընթրիքի համար։ Ab 19 Uhr sieht Martin fern. Ժամը 19-ից Մարտինը հեռուստացույց է դիտում։ Եղզիհտ Նախիchten und einen Spielfilm։ Նա դիտում է լուրեր եւ ֆիլմ։ Um 22:30 Uhr geht er ins Bett։ Ժամը 22:30-ին նա գնում է քնելու։